Hello friends, I'm happy to have you here. We haven't seen each other for ages. In Russian it would sound like Привет, друзья! Не виделись 100 лет. I hope you have more time now for learning languages and I'm here to help you. So please take a seat, take a pen, your notebook, which I believe you have, of course, for learning Russian, and write down these 20 verbs. After each five verb, you will have a task. You will have to match verbs with translation, so be very attentive. Try not to look in your notes while doing the task. Like, check yourself. <laughs> Nobody's checking you right now. No tutor, no teachers. Do it for yourself, so please concentrate. The first five verbs are starting right now. Быть, быть, мочь, мочь, сказать, сказать, говорить, говорить, знать, знать. Please do the exercise. стать, стать, хотеть, хотеть, иметь, иметь, видеть, видеть, думать, думать. And please do the task. делать, делать, жить, жить, любить, любить, смотреть, смотреть, работать, работать. пойти, пойти. Спросить, спросить. Дать, дать. Понять, понять. Подписаться, подписаться. So, subscribe to my channel, click on the bell and don't miss next lessons. See you next videos. Пока!